лікування без ліків та ще й доступне кожному. Це здається мрією, однак цю мрію зробив реальністю для мільйонів людей професор Сеульського національного університету Пак Джи Ву, який подарував світові унікальну систему Су-Джок. У перекладі з корейської су кисть джок стопа. Понад три тисячі років корейські фахівці використовували для лікування від різних захворювань акупунктурний вплив на зони кисті і стопи адже тут представлений увесь організм в мініатюрі енергоінформаційна копія. Схематично це виглядає так. Наша долоня дивиться назовні. Підіймаємо другий палець та мізинець це наші руки. Це, відповідно, ноги. І великий палець відповідає зоні голови шиї. Основна частина долоні, відповідно, це тулуб. Тут знаходяться біоактивні точки, що відповідають певним органам, а також бельмеридіани, що відповідають класичним меридіанам. Тож кисть це своєрідний пульт дистанційного керування тілом. Лікування за системою суджок може здійснюватися на метафізичному та фізичному рівнях. Метафізичний метод застосовують тільки фахівці суджок. За допомогою спеціальних голок вони впливають на активні точки на меридіанах, щоб збалансувати енергії шістькі. Для цього використовують спеціальні маленькі голки, завдяки чому процес майже безболісний, і в той же час надзвичайно ефективний навіть у дуже складних випадках і гострих і хронічних захворювань органів та систем. Інший рівень фізичний. Це лікування по розміщених на кистях і стопах зонах відповідності різним органам. Для впливу можна використовувати не лише акупунктуру, але і насіння, колір прогрівання моксами або сигарами. Масаж руками, щупом, кільцями інше. Лікування по зонах відповідності доступне кожному, хто засвоїв основи суджок. Використовуючи доступні засоби, ви навіть без ліків зможете ефективно допомогти собі у випадку таких поширених проблем, як застуда, головний біль, проблеми з травленням чи висока температура. Саме цьому і будуть присвячені наші наступні відеоуроки. Тож до зустрічі і будьте здорові!